Hva betyr eh, de voksne her på huset for deg? Jeg har ikke noe veldig spesielt forhold til dem. De er veldig greie og sånn, men liksom Det er nå bare voksne som jobber her. Så du tenker at det er jobben deres? Ja. vet ikke. Jeg ble veldig overraska da, da, hun var med meg til legen og jeg skulle Og så var hun så Hun støtta meg så mye. Det hadde jeg ikke trodd. Så du ble overraska, da? Det er ingen som har gjort sånn før, nei. Det føltes liksom som om hun, hun brydde seg om meg og sånn. Så eh, det gjorde inntrykk på deg? da, da følte du deg trygg, da. Eller eh, det var noe godt. Ja. Jeg er veldig glad for at jeg flytta hit. For hvis jeg ikke hadde flytta hit, så hadde jeg mest sannsynlig ikke gått skole. Jeg har ikke kommet til å være den jeg faktisk er i dag. Jeg hadde mest sannsynlig fremdeles holdt på å drukke hver helg og sånn, og så hadde jeg ikke møtt dem jeg har møtt, og jeg er veldig glad for at jeg går i den klassen jeg går i, og får møte så mange fine folk. Går det an å beskrive hvordan en eh, voksen som bryr seg, er? De tilbyr meg hjelp. De snakker Okay, me människor.